нерсенин ылдамдыгы бирдей убакыт аралыгы үчүн бирдей мааниге өзгөргөн кыймыл бир калыпта ылдамдатылган деп аталат мисалы ар бир эки секундта ылдамдык төрт метр секундага көбөйсө нерсенин кыймылы бир калыпта ылдамдатылган же ар бир үч секундда ылдамдык бир миллисекундага азайса нерсенин кыймылы да бир калыпта ылдамдатылган болот